Por dentro sinto que eu vou enlouquecer E a tinta continua a escorrer Ao longe sinto se aproximar o meu fim Não são tão agradáveis aos olhos assim Aquela maldita carta iniciou o pesadelo Não sei por que estou aqui, nem por que estou com tanto medo Será que é nesse lugar tem alguém como eu? mas seria meu fim Pensa que até os anjos estão contra mim Seguindo pela sombra somente com machado Enquanto eu sou condenado Ouço pela canção que é de fazer arrepiar Parece que com esse anjo eu terei que me encontrar Me encontrar ah. Quanto mais eu desço Eu vejo como é O do passado tenta me prender O que eu quero é poder sair daqui Depois de tudo que vi Eu não tô mais muito afim de ir Eu não quero enlouquecer O pesado passado tenta me prender O que eu quero é poder sair daqui Depois de tudo continua a escorrer Ao longe sinto se aproximar o meu fim Não são tão agradáveis aos olhos assim Por favor eu só quero sair Por favor minha mente está a me iludir eu só sinto a dor, traga meu boys, por favor Quanto mais perto do chão, sinto bater do coração Eu não quero mais chorar e não quero ter que rezar Eu só quero eu quero é poder sair daqui Depois de tudo que vi Eu não tô mais muito afim de ir O pesado passado tenta me prender que eu quero é poder sair daqui Depois de tudo que vi Eu não tô mais muito afim de ir Eu não quero enlouquecer O pesado passado tenta